Maurício Bococa, um bom dia. Hoje nós estamos usando o detector aqui numa pedreira aqui. Ver se nós achamos alguma coisa perdida aqui. Aqui, aqui deu um sinalzinho aqui, ó. E acho que vai achar muita chumbada. Mas de repente pode achar alguma coisa de valor, né? Nosso amigo Edson aqui que está na escavação. Nosso amigo Vitor aqui que está com o condutor. Tá ainda? Vai para cá. Tá lá ainda. Aí. Estamos meio de oi aqui para fazer a foto. Tira, tira a cavadeira. Não, tá lá ainda. Aí, já achei, já, já achei aqui, ó. Lacrinho. Passa de novo aí, às vezes não é só ele. É ele sim. Não é de ferro? Né? É um lacrim de cerveja. Mas tem mais aí, ah, raspa, ó. Raspa em riba aí. Olha aí. É tá dando como ferro agora. Hã? Não é um gol. Ferro. Ferro puro. Ah, Olha o que passou aí, ferro. Bom, pelo menos achamos um lacrinho de cerveja já, né? Agora é chumbado, né? Já achamos. É e também, também nós achamos uma canoa também. borrachudo aqui demais. O Edson aqui já achou uns borrachudos, tá mordendo aqui a, a pele dele. Fica tá calombo já. Ó, parece que agora nós achamos alguma coisa de valioso aqui. Vamos ver se é um anel de ouro perdido aqui. careta. Pra fora já. Ó, o rapaz vem passando. Aí. Vamos ver, né? Vamos ver o que que vai. Deixa eu ver isso aí. Saca tá esses matos aí com a mão, hein? Rapaz, tem um borrachudo mordendo na hora. Hum. Rapaz. Tomei umas quatro bicadas. Não, é borrachudo, aguaceiro que tudo. Daqui a pouco é sono também. Tá achando que ia ser é chumbado, hein? Tá aí. Hum? pão ainda. Tem que lugar aqui, será? Tá mordendo, mas tá mordendo feio. Uh Vamos ver como que vão achar esse. Vai, passa aí. Dá uma olhada na mão aí. Teu corrente tá pegando, Zé. Tá pegando mesmo. É. vamos ver. Passa na mão do Edson. Não, tá no chão. Gosto, tá hein? Não tá no chão? Ó, Edson, você usa pau, ué. Aqui, ó. Tá. tá onde aqui? Aqui, ó. Pum, já saiu do buraco. É, não é? que loucura. Calma. tá não. Rapaz, essa é tá difícil, hein? baixo tá comendo. Tomara que vale a pena. Olha essa pedra no detector lá, vamos ver. Não. Uh -uh. Que isso? Não acha mesmo? Uhum. Ele tá bem por cima, aqui, tá fazendo um barulhão. Vamos ver se ele encargar ele já. Oi. Vamos ver se... Hum? Agora, agora saiu. Tá? Tá lá ainda. Não, tá aqui, ó. aqui, ó. Desse sinal é aqui, ó. Boa. Tá aqui, ó lá. Quanto mais você coçar eles, mais eles se mordem. Aí faz sangue. Nossa, mas tá fervendo. Sai. Tira a picareta dele. Vai, mãe. Mas não precisa, não jogou aí pra cá hoje. Jogou. Rapaz, tá difícil, hein? Achou. Achou? Passa aí. É ela, mano. Mas acho que é céu? É essa, um pedaço é <laughs> né? é. é, de alumínio. É alumínio, né? É. Pedaço é, de alumínio. Não é, porque não tá, tá dando como material não ferroso. Tá feio, borrachudo ou não? Um pedaço de aéreos, de, cano, de, de barco. Eu também acho que... Ninguém bateu na pedra, o pedaço de aéreos voou. Nós vamos juntando aqui no bolso, depois no final nós mostra aqui que, que nós vai achar. Tem uns ossos. Tá dando Traz o barco pra cá eu lá em Jaibatiá, lá né? Acabar esse vídeo aqui, nós já, já sobe pra lá. Onde é o barulho bom? Lá, que lá. Vamos mais pra frente. Material mais pesado vai estar tá mais pra cá, ó. Pra esses lados aí é só. Mas é coisa velha. é um sinal bom. Não sei se eu tô ampliando. Né? Aí, ah, ó, lacrim. Não, tá o bichinho no chão aqui, ó. vem aqui. Esse é bom, hein? Finalzinho que ficou bom. Deixa eu ver, tá parece que um lote aí. Vido. Não, esse aqui é vidro. Calma, é esse aí? Aqui. Achou. Não é? Tá, mas pra... Na ponta dessa pedra aí. essa é chumbada, hein? Pode olhando que é chumbada. Daqui ainda, é, tá cá na frente. vai ser com a meia a mão, você não aguenta não. Pode dar as duas mãos, você racha de uma vez. Aqui, ó. Raça beirada aí. É, Pera, passa daqui hoje. Não, vai pra cá ainda, tem mais coisa aqui. Você morreu, acabou de molhar, tá mordendo? Aham. Uhum. Aqui, Joca, não, só vai na frente. Né? Achei. Show já, eu vi ela também. Já. Ei, minha chumbada. É aqui. Tá bom, ah, minha chumbada. Uma chumbada. Estranha, né? Mas, mas tem, mais chumbada aí, viu? Tem mais. Faça aqui, ó. Foi essa pedra vermelha, direito? Aí, ó. Olha o jato vermelho, ó, bonito, tá? bonito, né? Aqui, água aqui, ó, Lava aqui. borrachudo, viu? Ó. É, aí ó. Um jaspe vermelho. Bonito. Passa aqui, tem mais um aqui. Aqui em cima. É uma chumbada aí, né? É chumbado. Né? Se, Quiser, se quiser pegar. É? é. Pega assim. Quer a pá? Não, hum, está mais dá para virar na mão. Eu passo para frente aí. Aqui ela, aqui, é, é, aqui, é. né? É. Não. Não? Uai. Passa. Tô. Yeah. É. É, a chumbadinha tá boa. Aí. Tenta mão. Tenta mão. Já achamos chumbada, lacre. Pedaço de AL. Mais chumbada. Vamos ver se nós achamos mais uma aqui para aumentar a coleção, né? Hum. Mas que baile tá dando isso dois, hein? Deixa eu ver. Dá, dá um... Chega pra lá. Hein? Vamos pra soltar, só pega lugar aqui do azul. Ah, não é charqueta, assim. Não, vai ter que achar, ué. O louco começou a gravar, ué. Acha aí, esse negócio aí, lá, passa essa paz nessa coisa passa em cima dessa, da, da, da coisa. Dá uma mexida. Joga fora, já, já pega outra. Pega dessa ponta aqui que ela tá aqui, ó. Na ponta do meu pé, ó. Vai, joga fora. Joga fora. Bate. Bate. na mão passa no chão? Joga esse no chão aí e passa o detector em cima. Tá aqui, ó. Oi. Pediu o pessoal para se inscrever aí no canal, dar uma força para que o canal possa crescer. E já nós vamos encerrar esse vídeo, que já está já com quase 15 minutos. Só esperar achar essa aqui, nós vamos encerrar esse vídeo. Pedra bonita, né? Achamos uns cascainhos bonitos aí, ó. Rosa? O que que é? Rosa, senhor. é. Uma pedrinha rosa que tá interessante aqui, é. é. que é a beça? Eu não vi direito, mas tá muito levinho. Pode ser né? show aí. É, isso aí, isso aí tá dando um show, não sei, hein? É, estranho. Ah, tá complicado. É tá minhoca aí. Hã? Tá só minhoca, tá? É, tá? Dá daqui a folha, chama. Vai. Daqui, não, daqui, daqui. Ah não, eu acho que é a parede. Vai. Já saiu daí. Tá aqui, ó. Acha ela aí, Ed? Picareta na mão. Picareta né? na mão, vai pegar essa distância Passa a mão na coisa, deu ou não deu, joga fora, cata outra. Vê. Daí. Na minha mão. Caramba, o sinal é forte, hein? Tá pegando teu, teu relógio. Ah, ó. Aí, aí tá é. aí. Aí a chumbada aí, é. ó. Tá com, até com a linha, pensou se não tivesse linha. Assim, aí, achou. Achou, nós vamos encerrar esse vídeo. Tá até com um pedacinho de linha na chumbada, ó. Quase, mas não achou. Não achou o nós, mas não achou. Então, bom dia, bom dia de Maurício Mococa. Nós vamos encerrar esse vídeo que já tá com mais de 19 minutos. E até o próximo vídeo.